こんにちは、粟田洋介です今日はイラストレーションボードにインクで絵を描いていこうと思います はい、絵が完成しましたこの絵は「地球のマジック」というタイトルをつけました久しぶりにこういうインク画を描いてみたんですけどすごい頭のトレーニングになります絵の具で描くとすごいアイデアが出ても作業に時間がかかるので絵の具を乾かしてまたとかなので